那真害！ Вот а так мені предлагають. От, к примеру, я обшмалив, а так почистив і на цьому все чисто. Чисто, акуратно, світленько. У нас так не підходить. Який раз об'ясняю підряд. Так, допустим, зараз мені заскоблить сажу і вимить щоточкою, ну буде біленьке, ну воно буде Е, резиноподобних. Зачем ми робимо от маленькі гвоздики? І я пробиваю шкуру везде, ну стараюсь більше на задках, тому що зараз я почну гріти, упікати нормально шкуру сало, почне, якщо не буде дирочок. Сама шкурка от перегріва надуватися шариками і відсхваюватися від сала. І, грубо говоря, такий гузиль, все, сало, оцей район буде без шкурки. А я пробиваю, воно не <clears throat> не вздувається тоді. І спокійно нічого не боюсь, упікаю горілкою. Упікаю і водою проливаю і опять упікаю. І так часа два. А так, як мені предлагають, ви неправильно делаете, ви просто снимите типа шкуру, зачерніть її і, типу, соскоблите. Ну це резиноподобне, його ніхто не їстиме, ви що? Люди добрі, а чому ви річ ведете? Ті ж калоші резинові ніхто гризти не буде. У нас ніхто ж таке не буде, якщо раз куплять Другий раз уже з спасибо, но ну, більше не треба. Вот, а так, упекаю, упекаю. Сейчас начне выделяться жир. Везде, по всей туши. Я просто в сторону одну упік, та що от камери, зараз буду другу. І от треба упікати, упікати. Помивати водой. ви бачите, вона починає ставати суха, ну ще не суха, но ну сейчас вона коржом візьметься. І поливаю водичку і опять горілка. І тоді починав виступати жир. Жир починав виступати в першу чергу отут на лопатках, потім спина і потім чуть-чуть задки. І все. І оце жир виступає, впікаю, водою поливаю, дивлюся, ага, все, пробую шкурочку тупим ножичком, кончиком, ой, м'ягенько. І все. І на цьому все. Починаю вимивати щотками теплою водою. І соломою, опалюю соломою. Ну дивіться далі. О, отак. Чуєте ж кварчить? І бачите, яке воно? Ой, фу, а, гаряче. Ого, аж пальця пік. Бачите? От. Корочка. И уже начинает жир выделяться. Ну, в первую очередь, конечно, э, шия, лопатки, Сейчас йде спина, ну и там чуть-чуть буде на задках. На задках самое тонкое сало, там саме менше жир виступа. І от зараз я буду водой поливать и його размягчивать. Ну так сказать, розпарювати. І все, воно буде м'ягеньке і в рот кладете кусочок сала і шкурки і воно розстає у вас в роті, а не гризете, як резинову калошу сало. От в чому різниця. Я оце те удичу, то удичу, одне й те саме. А мені все одно коменти. Обогнав шерсть, соскаблів, вимив і все чисто і акуратно. <laughs> Ні, такий резиноподобний в нас не їдять. Ще й не ку, ну, ніхто його не купить. От. Вот так. І все, сейчас водичкою. І подивитись далі після соломки, яке буде. И также надо е, хорошую горелку, чтобы хорошо горела горелка, не такая бздюшечка маленькая, ну это домашненькая типа, а такая нормальная, серьезно. О, дивіться яка. Уже мягенькая. Уже корочки нема, бачите? И вот сейчас уже, Та уже почти все сейчас. Ще допалю отак. и все, и будем мыть. Ну вот, вимив. І зараз буду соломкою опалювати. От. Все мягенько. Нічого не згоріло шкура, а все в пределах норматива, так як надо. І отак воно впитує, розпарена шкурка від сала впитує аромат е, соломи. Ну, воно ну, що вітер піддуло трошки, ну страшного нічого немає. Отак. Дивимося, яке тепер у неї сало і яке на спині, яка почерьовок і яке тоненьке. Друзі, ну зараз усі в місті подивимося, яке сало вийшло, попробуємо його. Узнаємо, яка ж курочка м'яка, не м'яка на салі, ну і так далі. Подивимося толщиною і все глянемо. Сразу хочу ответить на вопросы одним ответом, Потому что дуже часто спрашивают, яка цена того ножа, яка цена того ножа, скільки той, скільки той, скільки той. Ассортимент увеличивается. Поэтому я ну, не знаю на який точно вы имеете в виду. І зробили ми так. Ось Ось усі ножі. Самих ножів 6 штук і мусат 7. То есть 7 елементів. Ось номер телефона бо не можуть знайти номер телефона і не знають цен. Дивіться. Отак вони по нумерації у нас і йдуть. Тобто Ми фотографії, люди, які заказують, відправляємо таку ось фотографію з такою ось, ну, за такими номерами і з такими ценами. І люди кажуть, мені, допустимо, 1 і 6. І все, і вже знають ціну. Ось дивіться, ціни. Перший 720, другий 780, 750, кухня 550, Муса 480, ці 300. Зараз уже зовсім другі ціни. Ну вони вже давненько другі, просто я вас зарані предупреждав, а зараз прийшло время. Цей ножик, ось оцей. Оцей. Це той, що для обжиловки м'яса, знімати м'ясо з кості і знімати сало. Ну це я так пользуюсь. Обжиловочний. Ось розділочний, оцей. Кухня. Шикарна кухня. 550. Мусат, мусад хороший, стоїть більше тисячі гривень. Я думаю, хто зображає в цьому, той знає. Це, Цей мусад золота середина. На годик півтора вам його хватить. Якщо постійно займатися. Якщо не постійно з м'ясом працювати, то хватить і на і на 2, і на 3 роки. Це кухня. У нас ми робимо вдома бутерброди, там картошка, ну таке все, салати, малати. Це оці маленькі використовуємо. А так отакий ось на кухні общий. Ну і такий теж <clears throat> теж таким пользуємося на кухні. Оцей перший номер 720. Це такий більш е, універсальний. Він і сталь у нього жорстка, товста, тобто такий більш е, якби ну такий мужицький. Його можна використовувати рибалка, охота, мужик в гараже і просто вдома все підряд. Як універсальний. Ним можна і обжилувати, і ним же можна і розібрати. Тобто, отак, він такий більш грубіший. Цим розбирати тушу неудобно, тому що кончик заострений і невдобно забити, сустав там розділити, отаке. Поэтому він більш розжиловочний. Цей коротиш, цей хорошо і забив, розібрав там тушу. Ну, а це на кухню. Усе, все підряд. Ну отак. Ось номер телефона. 095 89 210 38. Це не побачили, ножи всі побачили. Поїхали нарізати сало. Друзі всі, хто в нас стоїть на очереді, на сало, на м'ясо і на все друге. І Понятно, що всім не хватить, тому не обіжайтесь, бо вас дуже багато, а що в нас ну, домашнє господарство, тобто об'єми не такі здорові, а вас дуже багато. Тому не переживайте, з декабря місяця там всім хватить ще й лишнє буде. Я буду дзвонити, ну що вам треба? Ні, не треба мені. Тобто там всім хватить. І я вже буду старатися, щоб Е, з декабря і пішко-пішко, тобто без остановки. Я ж зачем я оставляю всіх своїх на откорм, поросят не продаю, хоча в мене кожен день хтось дзвонить, просить поросят, продай. Я не продаю, щоб в мене був постійний конвейер. Людям, які вже отримали посилки, вони опять дзвонять, давай мені опять. Кой кому ми відказуємо, тому що ну, тільки отримав, з'їв і вже опять давай, а другі що стоять. Ну, тобто не обісуйте, бо там вже були трошки якби недовольні люди, от ти займаєшся е, кедавовим. Тобто я відправив йому посилку, він з'їв сало і опять заказав, я йому сказав, що поки ні, бо в очередь здорова. Ой, ти кидаєш людей. Ну як я кидаю людей? Я ж не забрав те гроші там і не відправив сало. Ти просто з'їв сало і опять хочеш його отримати. Тобто дуже понравилось. Ну, ну я думаю, і сало понравилось, і ціна понравилась. Сало у нас біле, спина бока, задки 80 гривень, ну а почерьок 145 Ціна така сама. Ціни, якщо навіть от ми весь ноябрь пройде перерив, подивимося, який який буде ціновий діапазон на свинину і щось приймемо якесь рішення. Не буде подорожання там на сотні на кілограмі 100 гривень. Такого не буде. Ну там 15-20 гривень, ну там максимум. Ви думаєте, подорожання, ой, подорожання, бо мені багато хто дзвонить, ой, будеш подорожання. Ні, такого не буде сумасшедшого. Ну, стоїть, допустимо, зараз сало 145. Ну буде скільки вік, ну примерно? 170. 170, 165. Ну отак, 160. Ми подивимося, і отакий десь буде діапазон. Или 130. Да, тобто воно там незначительно подорожає. Не переживайте, всім хватить. Я ж теж заінтересований, щоб е, ну, щоб людям понравилось, щоб більше людей розпробували моє сало. Ну не моє лічно, а свинки. Ну те, що у нас в хазяйстві. Розпробував, їм понравилось. І так люди остаються своїми клієнтами. У нас клієнтів багато зараз, вистачає. Але ну, все одно ми стараємося, якби більш-менш, щоб людям угодити. Спина. І також спробуємо спинку, яка буде. Спина. Ось така спина. О. С мясом. Потом. Шире? Ну конечно, Ну а что, вот так самое лучшее и, и людям, и, и вообще. Вот. Зачем эти шменделя непонятні? А, а я ж привык, как по черевок мы режем. Ось спинка, пожалуйста. Та ровно її складно, щоб воно не було. Отак? Ну, да. Ну, тоді треба шкурками вниз. Отак. О, дивно, хорошо. От це 80 гривень. Так же кажуть, дешево Стас, дуже дешево. Та я знаю, ну, ми ж дивимося ціни. Ви думаєте, я не знаю ціни, Знаю. От у нас отам 300, те 350. Люди кожен я нікого не осуждаю, кожен продає, ну як продає. Я вам скажу, в нас була ціна, ну допустимо, те, що в нас ціна після подорожання, а взагалі була ціна. І ми останні ці всі три роки по одній ціні продавали. І був живий вес, я пам'ятаю, 35 гривень, 30 гривень. Тобто живий вес, отаке колебання. Ми як продавали, так і продавали. Тобто, ці всі, скільки я займаюся свиноводством, три роки чи четвертий. Так і продавав, то есть без змінень. Я не живу живого веса. От мені кажуть, та ти он люди этот. А чого ж, е, як було 30 гривень, а я брав за голову, так як і завжди, а живий вес був 30 гривень. Ну, тобто, сильно там ми не пропадемо і ось ви так дешево продаєте, нічого цього сильно там не зміниться, нічого не не поміняється. Це трошки більше зробимо. Зараз зразу попробуємо такий со спини. Кусок хороший виберу зараз. О, оцей. Ось. Ой, вообще красотища. Ось оцей вибираю. Зараз покажу вам як... Сторони, некрасиво сидить. Отут? Зараз покажу вам як, як я Пробую сало. Ось сало у нас. Ось. От я беру цей кусочок сюди. Беру соль. Беру хліб. Хліб різать цими ножами це просто, як наче ви спите і вам сниться. От отак, не спіша, я ще, мабуть, кусочок от сюди дріжу отак. Собі. О, отак. І отак його зроблю. Ось покажи. Отакі три кусочки. Зараз будемо пробувати спину. Підсалюємо. Підсалюємо, не спішимо. Обтрусуємо руки. І беремо сало. От Дивіться, в чому різниця от сало, от спина. Даже отак от, там з м'ясом, от спина. От шкурка на спині. І саме сало. Пробую його отак раз і откусить. Ту резинову калошу ви так не откусите, якщо не впечене буде. Вам треба його жувати. А це аж слюни потекли. Чувствуется солома и чувствуется все такий димок с соломы. Аромат. Сало дуже м'яке. Единственное, что тут не мягко получается. прожилка м'яса. Ось біла прожилка м'ясна, то вона і тягнеться. А саме, сама шкурка дуже-дуже м'яка. Ну от я зараз шкурку попробую відкусити. Тянеться ця м'ясна прослойка. Ну і взагалі бомба. Ну це якщо б я жив би десь в другому городі і отак подивився по відео. Звісно, мені б теж захотілося заказати. Це так откусується місці з м'ясом, з усим. Оце настояще сало. Ну і останній кусочок кидаємо вже, бо некрасиво ви дивитеся, я їм. А можна такі бутерброди робити. Оп. Зверху присолили так. Ось отакий скромний. І утром стали попили з чаєм. М? Лучше всякої ковбаси, лучше всього. Ось. М? Економ варіант. Ось так ви берете бутербродик. Ось. Маленький, чорний хліб, ви дуже не поправитесь від нього. І. Ну, красота. Ладно, це я зараз доїм, поки буду вам показувати. ножики дуже хороші і вам, хай це і так і буде, вам дуже понравиться. Не жалійте гроші для свого удобства. Я теж, що я почав? Я починав і раніше, ну як, пробував сам раніше різати. Ну це таке щось. Ну оці в мене з ножами постійно була проблема. Її не наточиш, якесь таке не мог этот. А зараз оце і, з такими ножиками та і грається та й все. Просто я вам зніму весь процес ота до я. Ну це треба время, щоб було. Ну, щоб я нічим не займався, спокійно включив камеру, не спішав, бо теж відео знімати і робити, це треба умножати на два рази роботу. Це ж ми ще до Почерьовка не дійшли. Так. Це теж сюди, так? Да? І зважимо сосало, будемо важити чи ні? Отак. перевернув. Ні, отак треба. Ну, буде соль, щоб знайти. Соль хай лежить. Тож сало підсалюється. О. Воно ж тут, дивися, як іде, воно виходить ось. с на тонкое. И вот каждому, понял? А что, если я говорю, кому с тонко, а кому с толсто? И вот так, вот. Вот так, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так. Вот комусь с м'ясом мітки по 80 гривень попалось. И также мне кажется, от ти все время рекламируешь ножи. Ну, не рекламірую. Бо рекламу це якщо ти чуже щось предлагаєш, оце реклама. А я показую своє. Своє сало, свої ножі, все своє. Чим користуєшся? Чим пользуюсь, так. Да. От пользуюсь ножами і показую. Показую вже, та вже, мабуть, другий год. Вже і люди так само пользуються, як я. Все. Сало по 80 гривень нарізали. Його далеко вбирати не будемо, а а зразу зважимо, так? Да? Так. Да. Давай. Та хай я так подам. Ящик, красний ящик, кіло 400. Ой. Опа. 25 250. Мінус кіло 400. 23, ну 23 з копейками. Ну, коротше, 24 кілограма сала. Скажем так. Если грубо, 24 кілограма сала білого те, яке по 80 гривень. Запомнили. Не будемо записувати, запомнили. 24, так? Да? 23 600. 24. Все, пока. Сейчас начинаем почерек. Бутерброд доїдаємо. нарізок. Тряпочка, воно ще не остивше. Ще не остивше. Поїхали далі. Кантури. Отак там. Як? Ну, як положено. Отак? Ну да, ти ж так удобно. Як ти кажеш, шире, більше. Ні, нормально, ідеально. Нормально, ідеально. Треба я треба Так. Ще навіть койде жилки виступають. Ну, ще не остивши, що тут балакать. Держим, бо впаде. Опа. Отак. От так, вот Отакої. вот такой. Вот так. и вот так. Ну, такий почерюк. Він, звісно, зараз полеже, трошки остине, буде нормальний. Забираємо. следующий начинаем. Опа. Пук, пук, пук, пук. Пук, пук, пук, пук. Пук-пук-пук. Так. Вот так краечек такой маленький обрежем так же само Опа. сюда и начинаем дальше Як тільки ріжуть, ось жива така невдобна, її не поріжеш, не дай нічого. Дивіться, як раз. Ну чого не працювати з такими ножиками? Ну одне удовольствие. Одне удовольствие. Сейчас оцей самий тяжелый оцей кусочок. Таке. Ну, воно ну, стильно поміняє вид, звісно, буде більш красиве. А поки... О, як його? От хто знає, як його розрізати. Ну, Звісно, я знаю. Береш отак і розрізаєш. І И грудинку. Обрезочки до обрізочків И грудинка. По просьбе самих потребителей разделяется поперек на три. Раз. два і три. О! Отак От все вийшло. А, давай, давай, давай. Все, включені. Давай зважу. Скинем 3 кілограми, бо два ящика буде. Того 20.

И ТО-24, 44 килограмма Сало. Ну, короче, телефон, он уже звонит, то есть за мясо, за сало. Коротше, розпустили, все показали. Ну, а наше шоу, все вирізано, все без костей. Ну, а ты будешь кушать? Не, попробую вот сейчас ось тоже спины часть. И хлеб же надо есть. И хлеб надо есть. Вот. Да, мясо тянется. А шкурка мягкая. Вот мясо. А сама шкурка, вот, Осталась ще одна свинка. Така ж сама кантурша, ну, я думаю, вона трошки побільше повісу буде. Чим ця ця коротіша, та така длинна. Всім спасибо за внимание, друзі. Показав, ножи прорекламував. Не забывайте так, или так, или вообще не як. Всем пока!